Welcome to 1010 for Kids. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir kart trick göstereceğim. Ee, bu oyunun adı da 11. kart. Belki daha önce bilenler vardır. Bunu İngiliz dili eğitimine uyarlamak istedim. Ve e, tuttuğunuz, tahmin ettiğiniz kartı bulmaya çalışacağım. 21 tane farklı nesnemiz var oyunu oynarken. Ama benim elimde 18 tane olduğu için televizyondan 3 tane daha ekledim. O yüzden e, televizyonu seçmeyeceğim bu örnekte. Ama hepsi birbirinden farklı olduğu için öğrencileriniz istediğini seçebilir. Ne gibi mesela? Masayı seçelim. Öğrencimiz masayı seçti diyelim. Siz iyice kartlarınızı karıştırıyorsunuz ve bunları 21 tane kartı 3 bölüme yani 7 kere sıralanacak şekilde sıralıyorsunuz öğrenciniz kartını takip edecek. Çünkü siz ona hangi bölümde olacağını soracaksınız. Nerede? Bu bölümde. Kartları dağıttıktan sonra nerede diye soruyorsunuz. Öğrenci gösteriyor. Siz onu alıp ortaya koyuyorsunuz. Diğerini üstüne ve diğerini de altına. Şimdi gelelim ikinci tura. Yine dağıtmaya devam ediyorsunuz takip et kartının nerede olduğunu diye de öğrencilerinize sorarsınız, söylersiniz. Onları ilgiyle tabi takip ediyorlar. Bu sefer yine burada. Kartınız nerede? Burada. Aa yine mi? Aynı yerde mi? <laughs> Falan diye böyle e, şaşırdığınızı gösterip Allah Allah ya falan deyip böyle kartları topluyorsunuz. Üçüncü tur yine dağıtmaya devam ediyorsunuz. Tabi bunları dağıtırken her seferinde tekrar ediyorsunuz. Kelimeleri söylüyorsunuz neler olduğunu. İşte oven, table, wardrobe gibi language focus'u da unutmuyorsunuz. Bu sefer buraya geldi. Öğrencilerinize dağıttıktan sonra yine burada mı yoksa? Öğrenciler burada dedikten sonra aa hadi canım gerçekten mi deyip bunu gene ortaya alıyoruz. Ne yaptık? Birini ortaya, birini e, kartın olduğu şeyi ortaya, birini üste, birini de alta koyduk. Evet, oyunun adı 11. kart. Şimdi gelelim kartınızı tahmin etmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And this is your card. <laughs> Hadi bakalım İngiliz dili eğitimine hayırlı uğurlu olsun.